वालेकुम है हेलो दोस्तों हेलो हेलो हे बेबी नहीं बेटा तुम तो मुझे तो तुम करना क्या चाह रहे करना क्या चाह रहे तुम फनी हो तुम नहीं हो तुम फनी बंदे का पुत्र बन जा पता नहीं किधर का पुत्र बना करता है शो हो हो रंडे है ए मेरे को कुछ नहीं कहा तो तू सुनेगा तू मेरे को कुछ सुनेगा रमजान का रमजान का लिहाज कर रहा मेरे को सुनेगा नहीं बेटा मुझे इतना बताओ आप करना क्या चाह रहे थे क्या नहीं नहीं क्या तस्वर करना क्या चाह रहे थे पापा मैं तो जुबान लड़ी जुबान ना हाँ वो मेरे क्या आप सब ठीक है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खराब लाइन थी तो दोस्तों रमज़ान के इस मुबारक महीने में मैं कुछ रोज़ेदारों से इतना परेशान था इतना परेशान था कि बस परेशान ही परेशान था तो मैंने सोचा मैं ये परेशानी अकेले क्यों सुनी भाई आप मुझे मुझे पता है मैं अकेले क्यों लूँ तो मैं आपको भी मौका देता हूँ ये परेशानी से निकल लव यू आपके भाई के इस नाकाम भेजे में एक काम का आइडिया आया कि इनके वाकियात आपके सामने पेश किए जाए क्योंकि ये लोग इसी काबिल हैं तो चलिए अलकुम आज मेरा रोज़ा है मेरा रोजा है मेरा रोजा आज मेरा रोजा है यार जी जी जी आज मेरा भी रोजा है हाँ जी आज मेरा रोजा है आज मेरा रोजा है सिमरन क्या तुम्हारा है अस्सलाम वालेकुम कैसे आप जी आज रोजा है मेरा वालेकुम असला आज मेरा रोज़ा था तुम्हें पता है आज क्या था um, मंथे इस सटकी भी आज मैंने रखा था ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं वाकई वाकई वाकई वाकई करते हैं यार जी जी मैं काट देता हूँ बेटा रोजा ना भूखे प्यासे रहने का इनाम है जी जी जी जी आज तो बहुत ही मुश्किल रोजा था यार वैसे मैंने वाकई ऐसे लोग देखे हैं जो छुप छुप के खाते हैं जब छुप छुप के खाना होता है तो रोजा क्यों रखते हैं यार वैसे जब मैं छोटा था ना मैं भी छुप छुप के खाता था आपको तो जवाब हो गया तो ये शर्म इनर वॉइस पता नहीं कहाँ कहाँ से वॉइसेस आ जाती है रमजान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਪੱਪੂ ਛੱਡ ਦੇ हाँ, रोजा रख के गंदे हरकतें करेगा तो दुआ को तो रोजा रख के एहसान किया तूने मुझ पर आइंदा तो तूने रोजा रखिया ते मैं तेन जुतियां मार मार के मार मार के गुच्ची बना देना सारे बाप के सब रोजा रखते हैं तो नौका नहीं है जो रोजे में अफतारी का सामान लाता है आ, हाँ। यार रोजे में अफतारी वाला सीन ना ये मैं होती है सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी है ये जो तुम डांस स्टेप कर रहे हो यू यू करके यूं यू करके रोज़ा नहीं है तुम्हारा समझ आई है टूट गया रोज़ा जाहल अच्छी बेटे अभी तुमने चीख मारी है तुम्हें पता छींक मारने से रोज़ा टूट जाता है समझिए नहीं है तुम्हारा रोज़ा आइए तो मैं नहीं है हाँ। अच्छा बेटा ये जो तुम जोर जोर से हंस रहे हो मेरे कान डस रहे हो रोजा नहीं है तुम्हारा समझिए रोजा नहीं है हाँ रोजा नहीं है तुम्हारा रोजा नहीं है तुम्हारा मैं नहीं सो रहा बेटा मेरी तो एक ही नसीहत है कि अगर जिंदगी में नहीं होना काम तो रोजे रखो सुबह शाम है बेटा रोजा नहीं है आपका समझिए रोजा नहीं है आपका बस करो टूट गया रोजा तुम्हारा टूट गया ओके ओके तो दोस्तों आप आते हैं मेरी आखिरी टाइप पे ये टाइप इंतहाई इंतहाई इंतहाई कॉमन है कितना इंतजार किया था मैंने कभी खुशी कभी गम मैं आ गया देखो मैं आ गया बेटा अब एक घंटा है बैठ जा मम्मा ना तो गुरु मैं जा रहा हूँ वापस सोने भी उठा दिया है अगर आपको ये पसंद आए या बहुत पसंद है या उनका हाइट पसंद है या ना पसंद है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और घंटी घंटी पे जाओ रेस्ट करो और मिलेंगे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़ और आखिर में रमज़ान मुबारक